السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بموقع استثمار جديد استثمار لعملة الروبل موقع افاتار لسه طبعا الموقع نازل حالا دلوقتي لسه الموقع ما كملش حتى يوم واحد يعني لو نزلنا تحت خالص كده هنلاقي طبعا مشتركين قليلين خالص في الموقع يعني الموقع نازل ليه كده ساعات معينة او ساعات محدودة وفي وقت قليل خالص طبعا حالا بقوا آه، 1604 شخص في الموقع او على الموقع بيستثمروا في الموقع وزي ما انتم شايفين طبعا دي احصائيات الموقع الناس اللي عملت ايداع والناس اللي سحبت من الموقع وانا عارف ان في ناس كتير بتقول انت مش معاك غير مواقع الاستثمار مواقع الاستثمار انا بجيب لكم المواقع اللي لسه شغاله لكن المواقع اللي بعرفها ان هي بتنصب او المواقع اللي هي فتره كبيره شغاله استثمار فمش بنشتغل عليها احنا بنشتغل على المواقع اللي لسه جديده فقط عشان خاطر نقدر نجمع راس مالنا تاني ونقدر نكسب من المواقع اللي هي لسه جديده وباختصار كده عشان خاطر ما نطولش على حضراتكم هنعمل تسجيل في الموقع كل ما عليك ان انت بتكتب رقم المحفظه بتاعه البير بتاعتك بعد كده نضغط على كلمه لياتي وبيفتح معاك الموقع باللهجه اللي انتم شايفينها باول ما بتسجل بيشتغل على طول تعدين معاك لان الموقع بيديك بيديك بونص تشتغل بيه تقريبا كده 10 روبل او 20 حاجه زي كده بس انا مش واخد بالي هو كام بالظبط المهم هو البونص مش هيفيدنا باي حاجه لان الموقع اصلا مش هيسحب معاك لو انت ما عملتش ايداع تمام فاحنا بقى هنروح نعمل ايداع في الموقع او نستثمر في الموقع هنضغط كده على كلمه خزانه او احنا كده واقفين على كلمه الخزانه اصلا فهنروح كده دلوقتي نعمل ايداع في الموقع هناخد رقم محفظه البير اللي هو اللي هو في في خانه التعليمات ده ناخده كده نسخ وبعد كده نروح على محفظه ال Payeer بتاعتنا بعد كده نروح على علامه السهم دي كده نضغط عليها بعد كده يفتح معانا تفتح معانا صفحه التحويل اللي شايفينها قدام حضرتك هنحط كده الرقم اللي خدناه نسخ هنحطه كده هنا لاس بعد كده نخلي العلامه طبعا بالروبل الروسي هنخليها كده فر بعد كده نكتب نخليه هنعمل ايداع بكام نعمل ايداع ب 10 روبل 10 روبل بعد كده نضغط على كلمه ارسال كده اكتملت العمليه بنجاح هنضغط كده على علامه الساعه دي كده وبعد كده ناخد معرف العمليه رقم المعرف بتاع العمليه ناخده كده نسخ وبعد كده نرجع للموقع بتاعنا تاني بعد كده ننزل ننزل كده تحت نحط له رقم المعرف بتاع العمليه كده لاصق وبعد كده نضغط على الكلمه دي وبعد كده خلاص احنا عملنا كده ايه مغطى 10 روبل اهو عملنا ايداع ب 10 روبل طبعا عندنا مكافاه من الموقع 10 روبل كده احنا عملنا كده اختبر ايداع 20 روبل هنا لو نزلنا تحت خالص هنلاقي اهو العلاوه 10 روبل وانا عملت ايداع ب 10 روبل كده انا معايا 20 روبل لكن نسبه التعدين بتاعتي هتزيد هتزيد طبعا والموقع بيديك 50% ربح من الايداع بتاعك يعني انت خلال يومين فقط هتعمل هتقدر تجمع راس المال بتاعك فنحاول بقى نشتغل على الموقع بسرعه قبل ما الموقع آه، ينصب او يقفل لان المواقع الاستثمار زي ما زي ما قلنا طبعا تاخد وقت معين وبتقفل يعني ممكن تاخد 10 ايام او تاخد 15 يوم او شهر بالكثير كتير بعد كده بتكفل وبتنصب على الناس وفي واحد طبعا صديق بعت لي رساله او بعت لي comment او تعليق على على احدى الفيديوهات بيقول لي حضرتك انت بتشرح الموقع كويس جدا بس المشكله ان انت مش بتجيب معلومات كامله على الموقع او ان انت بتحاول تخفي معلومات على الموقع عشان خاطر تكسب من الاحالات اي نعم انا عايز اكسب من الاحالات بس والله العظيم وربنا شاهد عليا ان انا بخفي اي معلومات من الموقع اذا كان في معلومه انا ما قلتهاش على اي موقع فانا بكون مش عارفها مش اكتر يعني بتكون المعلومه دي انا مش عارفها اساسا مش مش ان انا مش عايز اقولها لكم او عايز انصب عليكم او بخفيها عنكم لا لو في معلومه انا مش جو... انا ما قلتهاش في اي موقع فانا بكون مش... انا ما بكونش عارفها اصلا او بتكون آه، تايهه مني فاعذروني لكن انا والله العظيم اي موقع بحاول اقول لكم المصداقيه بتاعته بالظبط بيكسب منه ازاي وبنشتغل ازاي ولو في اي حاجه بقولها لكم فهو الاخ بعت لي رساله على على موقع آه، موقع لعبه النحل او لعبه النحل اللي احنا شرحناها قبل كده فلعبه النحل كانت ايه آه، بتاخد تجمع نقاط النقاط دي بتجي لك عن طريق الاحالات او ان انت تشاهد الاعلانات في الموقع عشان خاطر تقدر تسحب ارباحك من لعبه النحل لكن انا والله ما كنتش اعرف كده فانا بعد ما اشتغلت على الموقع عرفت باذن الله هنعمل شرح ثاني يعني على على لعبه النح عشان خاطر ما حدش يزعل ويقول ان انا بخفي معلومات على اي موقع لكن انا والله ما بخفي اي معلومه من اي موقع اي حاجه بعرفها بقولها لكم اول باول وربنا يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله وده كان موقعنا النهارده يا رب يعجب حضراتكم ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته